हेलो स्टूडेंट हमने रिव्यू क्वेश्चन कर लिया था चैप्टर नंबर नाइन केमिकल करियर अब हम जा रहे हैं थिंक टैंक करने थिंक टैंक का पहला जो क्वेश्चन है वो है bromine chloride decomposes to form a chlorine and bromine for this reaction write the chemical equation के एक्सप्रेशन एंड यूनिट्स ऑफ के पहला इसका कॉमन क्वेश्चन था bromine chloride B R C L decompose to form the chlorine and bromine chemical reaction क्या होगी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें पता है कि जो ब्रोमीन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में होती है क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में ठीक है बी आर टू और सी एल टू तो हमें जो मॉलिक्यूल चाहिए होगा वो दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा ब्रोमीन क्लोराइड का ताकि ये बैलेंस हो जाए तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई bromine chloride decompose into bromine molecule and chlorine molecule second part था के सी एक्सप्रेशन हमें लिखनी है तो हमें पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन है और हमारा रिएक्टेंट जो है ब्रोमीन क्लोराइड है तो ये हमने के सी की वैल्यू निकाल ली अब यूनिट यूनिट में देखिए मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ टाइम कंपोनेंट है या उसका जो मोल रेशियो वो हमें प्रेजेंट करना पड़ता है ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में जो है हमें हमारे पास ब्रोमीन क्लोराइड जो है ठीक है ब्रोमीन क्लोराइड जो है वो दो हमारे मॉलिक्यूल मिलता है तो ये हमने एक्सपेरिमेंट की सूरत में ये मोल रेशियो निकाल लगा दिया जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगा क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो इस इक्वेशन का कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं बचेगा सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है थिंक टैंक का KC expression for the reaction is given below हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाईनाइट्रो टेट्रोक्साइड का हमें केसी निकालना है कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम इसके के सी निकालेंगे के सी हमारे पास ये आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है ठीक है इसकी इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हमें पता है प्रोडक्ट हमें जो है वो नीचे लिखा होता है तो हमने प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिया और रिएक्टेंट हमारे नीचे आगे होता है ऊपर होता है तो हमने ये लिख दिया तो इस के सी की मदद से हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी है अब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन सा है वो रिएक्टेंट है डाई नाइट्रो टेट्रोक्साइड और प्रोडक्ट कौन सा है प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि ऊपर लिखा हुआ होता है वो है दो हमें मॉलिक्यूल मिले हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जब के हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हम reactant upon product upon reactant लिखेंगे उसका नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो मेंशन करेंगे तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्टेंट का है तो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा ठीक है क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक ऊपर हमारे पास यूनिट बन जाएगा जो कि मोल्ट पर डेसीमीटर क्यूब है तो एक ये इक्वेशन का हमारे पास यूनिट आ गया नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थ्री है for which of the following reaction are both reactant and product likely to be found when the reaction appears to be complete इसमें से कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा जब रिएक्शन कम्प्लीट हो गया यानी में स्टेट इस्टेब्लिश हो चुकी है तो अब ये कार्बन है और ऑक्सीजन है ठीक है कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में होती है और हमारे पास रिएक्शन जो बनेगा वो रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनेगा रिएक्शन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अब ये रिवर्सिबल नहीं है एरो से भी आपको पता चल जाएगा और वैसे भी दोनों जो है एक सॉलिड स्टेट में है एक गैशियस स्टेट में है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ठीक है in this reaction carbon react with oxygen to form carbon dioxide this is irreversible reaction because it takes place in one direction only in reversible reaction the tendency of reverse reaction is negligible अब इसके अंदर टेंडेंसी हो ही नहीं सकती कि वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए therefore both reactant and product are likely to be found when the reaction appears to be complete तो हमें क्या होगा हमें रिएक्टेंट भी हो सकता है थोड़ा सा मिल जाए हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा जैसी इक्वेशन लिखिए इसी तरह से हमें मिल जाएगा ये वापस कन्वर्ट नहीं होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है सेकंड जो हमारा था हाइड्रोजन फ्लोराइड था जो कि डीकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस में अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे डबल एरो नज़र आ रहा है it means it is will reversible reaction possible right अब This reaction indicate the decomposition of hydrogen fluoride into hydrogen gas and fluorine gas. In this reaction, forward as well as reverse reaction occur to measurable extent. ye dono taraf se hota hai hum isko measure bhi kar sakte hain forward reaction mein kya hoga isko hum likhenge hydrogen fluoride jo कि do molecule hai do mole hai it will be converted into hydrogen gas molecule and fluorine gas molecule reverse reaction में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगा और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बन जाएगा तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल और फ्लोरिन गैस का एक मॉलिक्यूल ये दोनों मिलेंगे और दो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के बना लेंगे ओके नाउ अगर हम इसको फर्दर देखें हाँ, इस रिएक्शन को तो हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन बना रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया a chemical reaction in equally is in equilibrium when there is no tendency for the quantities of reactant and product to be changed. Chemical equilibrium जो होता है वो उस उस वक्त establish होता है जब further जो है reactant और product की concentration में change नहीं आता ठीक है the direction which right the chemical reaction synthesize for the hydrogen iodide ये रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सेंटिसाइज कर रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और इसके अंदर डिसोसिएशन हो रही है यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहे हैं represent the same chemical reaction system in which the role of the component are reverse and both yield of same mixture of component when the change is completed और ये क्या होगा दोनों तरह का हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देगा एट अ टाइम यानी इक्वलीबेरम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा राइट right? अगर कुछ कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करिएगा मैं इसका फिर फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छा लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है question number four cobalt chloride forms pink crystal right ये हेक्सा हाइड्रेट uh, होता है when they are heated with water is जब हम उसको हीट करेंगे तो ये सिक्स जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसमें से निकल जाएंगे ठीक है and they form turn blue cobalt trichloride और ये कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे you can cobalt you can can you use cobalt chloride as test for water और ब्लू अब आपको ये बताना है कि ये तो इन्होंने इक्वेशन दे दी ये हाइड्रेटेड था जो कि पिंक कलर का था और ये ब्लू कलर का है वो एनहाइड्रस फॉर्म में यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए अब बहुत से ओवन में रख के इसको ड्राई कर सकते हैं आप हीट करके कर सकते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ब्लू कलर का शो करेगा और अगर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया हुआ होगा हेक्सा हाइड्रेटेड होगा तो वो पिंक कलर का अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या आप इसको as a water test use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बायोलॉजी के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से पता होगा अब हम देख देखते हैं केमिकली क्या है cobalt chloride test paper turn pink when it is expose to water और मॉइस्चर ये क्या होगा पिंक हो जाएगा जब उसको वाटर के सामने लाया जाएगा या वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा the blue form of form is cobalt chloride dehydrate ये डिहाइड्रेट किया जाएगा जब इसको तो ये ब्लू कलर का द पिंक कलर इस कोबाल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट और जब यह वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा हेक्साहाइड्रेटेड बन जाएगा तो ये पिंक कलर का यानी एनहाइड्रस है तो ब्लू और हेक्साहाइड्रेटेड है तो pink anhydrous cobalt chloride paper is blue as in the presence of water for any sort of moisture it start from ट्रांसपिट और जैसे ही उसको वाटर मिलेगा वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और ये जो है अगर हम इसको दोबारा ड्राई करें तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल यूज़ कर देगा so if we are using it keep out of air until you are ready to use and don't touch your what your hand because the moisture on your finger would change the outcome of your cobalt chloride paper तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं किस पर्पज़ के लिए मॉइस्चर डिटेक्ट करने के लिए और मॉइस्चर को मालूम करने के लिए कि मॉइस्चर वहाँ पर मौजूद है या नहीं ओके थैंक यू